Zie me op het strand, daar in Griekenland En ook Portugal maakt een grote kans Mallorca, Ibiza, op een eiland Aan de Spaanse Costa, Jorette, maar Turkije misschien Of naar Sunny Beach is ook oké Naar Bulgarije heen Ik vertrek meteen, eh, op zomervakantie de zon, naar de zee, naar het strand wil ik heen. Freddy en minder place maken gekke dingen mee. Alle plekken waar ik kom, waar ik reis, waar ik feest. In heel Europa zijn Nederlanders één. Ja, het strand is al overgenomen, net een invasie. Overal brunettes, blondines, net een tentatie. Hier kijk ik kom me heen, ja dan zie ik het meteen. Er zijn honderdduizend man uit Nederland. Nederland. We zingen mee zomervakantie Zie me op een strand daar in Griekenland En ook Portugal maakt een grote kans Mallorca, Ibiza op een eiland Aan de Spaanse Costa, Jorette, Man. Turkije misschien Of naar Sunny Beach in Sokoki Naar Bulgarije heen Ik vertrek meteen eh, op zomervakantie Oh na na na Op zomervakantie hey, eh, eh, van de villa naar de beach, naar de poolparty Op de boulevard, checken naar de spangen mami Want ik heb al lang gezien, mooie benen, korte jeans oh, Wat ga je doen? Naar de afterparty vissen in de zee, maar ik heb haar aan de haak De vriendinnen zijn op spang, dus ik neem iedereen mee Voel je vrij, je geheim blijft hier op zomervakantie We zingen mee zomervakantie Zie me op het strand daar in Griekenland En ook Portugal maakt een grote kans Mallorca, Ibiza op een eiland en de Spaanse Costa, Jorette, maar Turkije misschien Of naar Sunny Beach is ook Naar Bulgarije heen Ik vertrek meteen, eh, op zomervakantie